ассалаумағалейкум қадірменді көрермен адам баласын жоқтан бар етіп ақыл сана берген алла тағалаға сансыз мақтаулар мен шүкіршіліктер болсын біздің бүгінгі әңгімеміз дұға жөнінде болмақ студиямызда қонақта исламтанушы ернар шалғымбаев мырза ереке арнамызға қош келдіңіз рахмет ә, енді ә, әңгімемізді мынау дұға сөзінің ә, тілдік және шариғи мағынасынан бастасақ машалла дұға тілі араб тілінен енген сөз қазақ тіліне дәл сондай мағына білдіреді яғни бірдеңеден ә, даусыңды шығарып шақыру біреуді бірдеңені тілеу содан сұрау осы тілдік мағынасы шариғада шари мағынасы дұға бұл құлшылық себебі алла тағала оны әмір еткен алла тағала нені әмір еткен болса ол ә, құлшылық болып саналады яғни ә, ол үшін адам сауап алады және де оны басқа біреуге арнайтын болса онда ол да құлшылық яғни аллаға серік қосты деген мағына білдіреді сол себепті бұл құлшылық болғандықтан дұғаны тек қана алладан сұрауымыз керек ал қалған адам бір бірінен сұрауы болады ғой <coughs> көмек сұрайды ол дұға деп саналмайды дұға тек қана алла тағаладан жасалатын дұға бәрекелді енді жалпы қазақта уже дұға деген сөзбен бірге бата деген сөз бар тілек деген ұғымдар бар мысалы осылар бір нәрсе ме және олардың арасында жалпы айырмашылықтар болса қандай айырмашылықтары бар мысалы енді бата тілек деген жалпы дұға мағынасында келе береді себебі адам тілек деген не нәрсе бұл жердегі айырмашылық кішкентай ғана айырмашылық бар тілек адам оны дауыстап шығармай ақ біреуге бір жақсылықты тілеуі мүмкін да оны сұрамай ақ немесе өзіне бір нәрсені тілеуі мүмкін оны сұрамай ақ мысалға пайғамбардың өмірінен бір мысал келтірсек пайғамбар саллаллаху алейхи ә, білесіздер мекке қаласында тұрған кезде намазды ә, ол кезде құбыла құдыс мешіті болатын бірақ э, қағабаның артында тұрып құдыс жаққа қарай қыблаға бет бұратын болып намаз оқыған бірақ медина қаласына көшкен кезде қағаба артында қалып қойды қыбла құдыс алдында болды сол кезде ол дұға тілемеген құдайдан бірақ тілеген яғни дұға сұрамай дауыстап немесе былай іштей болса да сұрамаған бірақ іштей тілеген соны а, аңсаған каабаны қатты сүйгендіктен сол қағабаны сағынып ә, э, сағынышы басылмай аңсайтын болған сол жаққа қарай бетімді бұрып намаз оқысам ба соны алла тағала біледі бұл тілек деп аталады міне сол себепті алла тағала оның тілегін қабыл етеді сонда алла тағала құранда айтады біз сенің ә, жүзіңді аспанға қаратқаныңды көріп жүрміз дейді не ішіңде тілегеніңді біліп жүрміз дейді сол себепті осы уақыттан бастап ә, жүзіңді қыблаға қарай бұрып қайда жүрсең де намазыңды осы қабаға яғни қыблаға қарай бұрып оқы дейді міне бұл тілектің бір көрінісі сол себепті бізде ғалымдар айтады ә, әр адам не нәрсе қалайтынын мұқият қадағалап жүрсін дейді ол тілек болып қабыл болып қалуы мүмкін дейді тілекте кәдімгідей бір ә, қалау дейді ғой басқаша яғни бір қол жайып сұрамасақ та иә. тілектің өзі қабыл болып кетуі мүмкін ғой иә. сонда алла тағала себебі білуші ал адамның жүрегінде не нәрсе бар екен нені тілейтінін біледі екен да сол себепті ә, өз қалауыңа тілегіңе мұқият болу керек екен сол себепті бізде дінде айтады ә, жақсы ойлау мәселесі осы жерден шығады біз әрдайым жақсы ойлап адамдарға жақсылық тілеп Э, жақсы ойда болып жүруіміз керек ол дұға ретінде қабыл болады мұсылман мұсылман жайлы жақсы ойда болу керек дегені бұл да жаңағы сол ә, мұсылман бауырына деген тілегі де осындай болса екен деп тағы бір енді сол әңгімеміздің басында бір анықтай кететін тағы бір нәрсе бар ол дұға және дуа деген осы ә, қазақта бар ғой дуа деген сөз бар дұға енді белгілі мысалы бәрімізге ә, дуа деген осы екеуін шатастырып жататындар бар мысалы дұға деген ол тек қана жақсылықпен ғана жасалатын дұға ал ә, дуа деген ол да дұғаның бір түрі бірақ жамандықпен тілек тілеуді бірдеңені сұрау дуалау дейді немесе ә, көбінесе ол енді жаман жақтан көрініс алып жатады шариғи жақтан емес шариғи жақтан жаман тілек тілеуге бола ма деген мәселе бар да мысалға біреуді лағынеттеуге бола ма деген ол да бағанағы дуалаудың бір түрі болып есептеледі бірақ дуалау тек қана негативтік түрде ғана келтіріледі алла тағала кімді лағынеттеді соны ғана лағынеттеуге болады дейді басқа адамдарды лағынеттеуге болмайды себебі бұл өте үлкен ауыр нәрсе да сол себепті мысалы алла тағала перғауынды лағнеттеген міне осыны айтса болады біз құранда оны оқимыз кәдімгідей иә ал басқа біреуге лағнет айтуға болмайды және де ә, жамандықпен дұға тілеуге болмайды әсіресе пайғамбар саллаллаху айтқан балаларыңа ашуланып оларға қарсы дұға жасамаңдар дейді бұл жаңағы қарғыс дейді ғой басқаша бұл қарғыс міне ертең сендер оларды кешіріп қоясыңдар бірақ дұғаларың қабыл болады өкінесіңдер дейді да себебі әке шешенің ата ананың баласына деген дұғасы әлбетте қабыл болады сол себепті пайғамбар осы мәселеде қатты айтқан болған яғни әрбір сөзімізге сақ болуымыз керек сақ болу керек ә, иә. ойымызға да сақ болуымыз керек иә. сөзімізге де сақ, сақ иә. болуымыз керек енді пайғамбар саллаллаху бір сөзі бар ғой мысалы ойға сақ болыңдар ойлардың кейбірі күнә деген мысалы дұрыс дұрыс дейді кейбір ойлар күнә дейді дұрыс айтасыз бұл жаңағы құранда айтылған аят енді мысалы кейбіреулер ойлауы мүмкін жаңағы мысалы тілекпен адам енді қол жайып алақан жайып алладан дұға жасамаса да бір тілектері қабыл болып кетті алла енді жүректерді білуші жүректердегіні білуші ә, онда дұға жасап алақан жайып дұға жасаудың мысалы қажеті ә, бар ма деген де бір ә, сұрақтар болып қалуы мүмкін дұрыс айтасыз бұл жердегі мәселе ә, тілек деген дұға тілемеу емес іштей тілеп жүрсең болды жеткілікті деген сөз емес иә. неге ә, бұл алла тағала құранда былай дейді бұл туралы уәлиллахи асмаул хусна фадуху биха дейді алла тағалаға көркем есім сипаттар тән солармен құдайдан тілеңдер дейді сол себепті бұл әмір алла тағала әмір етіп қойған кәдімгідей бұйырып қойған ол бұйрықты орындау керек сол себепті дұға жасамасқа болмайды мұсылманға себебі неде бұл себебі адам ә, аллаға мұқтаж екенін көрсетіп жүру керек әрдайым енді мысалы ә, дұғаның дұғамыздың ә, қабыл болуының шарттарына тоқталсаңыз және ол қандай кезде жасалу керек қай жерде жасалу керек қандай уақыттарда мысалы әдептері қандай жалпы жақсы жақсы иә дұғада өте қатты көңіл бөлетін нәрсе бұл бірінші шарттарын орындау екінші әдептерін орындау шарттар дегеніміз не бұл құранда келтірілмейді шарттар бірақ хадисте келтіріледі хадистерден жинақтап ғалымдар тұжырым жасайды осындай осындай шарттар бар деп мысалға келтіретін болсақ пайғамбар бір күні ә, бір бедуинді былай айтқанда арабты айтады бір күні бір жолаушы кетіп баратып далада қалып қойып құдайдан дұға тілейді шашы ұйпа тұйпа үсті шаң шаршаған тұрады да далада қолын көтереді аспанға құдайдан я раб я раб я құдайым я құдайым деп дұға тілейді екен дейді бірақ алла тағала қалай жауап береді ішкені арам болса дейді кигені арам болса мал мүлкі арам болса алла тағала оған қалай жауап береді дейді яғни харамнан алшақ жүру керек мысалға адал еңбек ету керек деген сияқты ғой жаңағы одан кейін дұға шарттары ықылас ол кез келген құлшылықтың шарты болып есептеледі білесіздер ықылас бұл енді бұл жерде иманды айтып тұрған жоқ біз жалпы енді дұға дегеннен кейін оны мұсылман адам тілейді деген мағынамен бірден айтып жатырмыз да сол себепті мұсылман адамға дұға тілеген кезде ықылас болу керек бір екіншіден алла тағала жауап беретініне нақты сенім болу керек бұл екі осы екі нәрсені мұқият э, қарайтын болсақ ықылас деген не нәрсе ықылас деген адам құдайдан тілеген кезде құдайдан басқа ешкім көмектесе алмайды деп тілеу керек та э, ал нақты жауап беретіне сенім деген нәрсе бұл үмітін өзбеу, және де асықпау дейді мына жердегі бұл шарт асықпау деген э, келет. тағы бір шарт иә себебі пайғамбар саллаллаху айтады алла тағала әркімге жауап береді дейді дұғасына тек қана асықпаса дейді сол себепті асығып алла тағала неге маған жауап бермедің деп айтса адам онда ол дұғасы қабыл болмай қалады екен себебі алла тағала біледі қашан саған жауап беру керек қай уақытта беру керек және алла тағала құранда айтады дейді дұға тілеңдер мен сендерге жауап беремін дейді бұл жерде шарт айтылмайды неге десеңіздер себебі кез келген дұға ә, үш түрлі жауап беріледі кез келген дұғаға үш түрінің біреуі беріледі екен үш нәрсенің біреуі беріледі біріншіден адам сұраған нәрсесі берілуі мүмкін екіншіден ә, сұраған нәрсесі дәл қазір емес белгілі бір уақытқа берілуі мүмкін бір жылдан кейін алпыс жылдан кейін қиямет күні берілуі мүмкін ол бірақ қиямет күні берілетін нәрсе білесіздер бұл дүниемен салыстыруға келмейді одан үлкен болады үшінші нәрсе алла тағала ә, ол адамды сондай бір белгілі дәрежедегі сол дұғасына сай бір пәледен сақтайды екен сол себепті көп нәрселер болады ә, адам байқамауы да мүмкін алла тағала оған беріп жатқанын себебі бір нәрседен ә, сақтап қалуын қорғап қойған бірақ адам оны білмей қалуы да мүмкін сол себепті алла тағала маған жауап бермеді деп ойламаңыздар дұға тілесеңіздер болды алла тағала бірден оны қабыл етеді екен алла тағала естуші әдебі жайлы айтатын болсақ бір үш нәрсе бар әдебінде біріншіден дұға тілеген кезде ә, истихфар алла тағаладан алла тағаланы мадақтаудан бастау яғни алла тағала көп мадақ айтамыз біз дұғаларды естісеңіздер бірінші әльхамдулилля роббил алмин тағы тағысын сөйтіп айтылады одан кейін истихфар айту яғни кешірім сұрау кешірім сұрау күнәсі үшін кешірім сұрайды адам ә, тәубе қылады себебі біз бағанағы айтқандай адамның арам нәрселері күнәлары оған бөгет болады дұғасымен алланың алдында сол бөгетті алып тастау үшін оны не алады ол бөгетті не алып тастайды тәубе кешірім сұрау истихфар осы бөгетті алып тастайды екен былай қарай бұл екінші әдеп үшінші әдеп пайғамбарға салауат айту бұл салауат тек қана басында емес басында да аяғында да айтылады неге десеңіздер пайғамбарға салауат ешқашан қайтарылмайды себебі алла тағала оны ол туралы өзі былай деген құранда «Э, шынында алла тағала және оның періштелері пайғамбарға салауат айтады екен ей иман келтіргендер сендер де оған салауат айтыңдар дейді салауат дегеніміз бұл да дұғаның түрі яғни алла тағала оны періштелердің арасында аспанда мадақтасын мақтасын дәрежесін көтерсін деген дұға салауат деген бұл қайтарылмайды екен алла тағала бірден қабыл болады екен және де сол дұғасына пайғамбар саллаллаху алейхи айтқандай кімде кім маған бір салауат айтатын болса саллаллаху алейхи ашаран дейді оған алла тағала он рет салауат айтады яғни он рет мақтап он рет оған жақсылық береді екен еселеп сол себепті бұл қайтарылмайтын нәрсе болғандықтан әдептерінен дейді ғалымдар сен өз дұғаңды осы екі қайтарылмайтын дұғаның арасына салып қой дейді сол кезде ол қабыл болады дейді одан кейін әдептерден ә, дауысты қатты көтеріп шығармау себебі пайғамбар бір күні біреулер дұға жасап жатқан ғой қатты дауыстарын көтеріп сонда пайғамбар саллаллаху алейхи айтады дауыстарыңды қатты көтермеңдер сендер керең біреуді ә, шақырып жатқан жоқсыңдар ғой дейді алла тағала естуші білуші дейді сол себепті дауыстарыңды қатты көтермеңдер дейді бұл туралы алла тағала құранда былай дейді тадаруға хуфия дейді құдайларыңды ә, э, шын ықыласпен және де хуфия дейді ә, тыныш дауыстарын шығармай ақырын ғана дұға қылыңдар құдайдан құдайдан дейді себебі бұл алла тағала мен адамның арасында болатын байланыс сен басқа біреудің тілеп жоқсың ғой басқа біреудің естуі шарт емес қой бұл жерде керек емес та ал алла тағала білуші естуші ә, тіліңді қозғап немесе жүрегіңді қозғап тілесең сол да жеткілікті дейді ғалымдар сол себепті міне осы әдептерден болады екен дауысыны қатты шығармай тағы да бір әдептерден дұға тілеген кезде бірнеше рет қайталап дұға қылу қыблаға қарап дұға қылу тұрып дұға қылу негізі тұрып жасаған абзал дейсіз ғой абзал дейді ғалымдар ә, және де тағы да бір... намазда отырып біз енді намаздың соңында ә, дұға жасап намаздан кейінгі жаңағы тәсбихті айтып отырмыз иә ол мысалға ол да болады ол абзал түрі деп жатқаным ғой ә, себебі пайғамбарда да пайғамбардан да хадистер келеді басқа басқа да абзал түрлері бар яғни алланың құлы құдайына ең жақын жері сәждеде дейді сонда демек сәждеде қылған дұға қабыл болады екен дейді сол себепті сәждеде дұға қылу керек намазда дұға қылу керек бір ағайындарымыз айтып жатады мысалы ә, дұға жасап жатырмын аллаға алладан сұрап жатырмын бірақ дұғам қабыл болмай жатыр дейді осы осы дұғаның қабыл болуында мына туысқандық қарым қатынасты сақтаудың орны қандай мысалы ата анаға құрметтің орны қандай жалпы ол жақсы тақырып себебі ә, бір ғалымға біреулер келеді ғой бір қиындықпен сонда ол айтады әркімге әртүрлі сұрақ келеді бірақ бәріне айтады ата анаңа жақсы қара дейді ол ата ана деген үлкен бір не адамға деген сый олардың қабыл болады ғой соларға жақсы қарым қатынаста болсаң солармен туысқандармен жақсы қарым қатынаста болсаң олар саған тілеуін тілейді тілеуің қабыл болсын деп бата береді жаңағы біз батаны айтып ғой басында бата деген сол ә, адам не қалайды соны қабыл етсін соған тілек тілеу да бата деген яғни шын ықыласын көрсету риза болу осы риза болса атаның риза болса онда демек сенің ә, да саған риза болады деген сөз екіншіден мына туыс достық қарым қатынасты үзу күнә біз жаңа айтып жатырмыз ғой ол ата анаға да жаман қараса басқа туыстарына да жаман қараса одан басқа басқа біреуге де жаман іс әрекет жасаса бұның бәрі күнә болып есептеледі ал кез келген күнә дұғаңа бөгет болып тұрады сол себепті ең үлкен күнәларды айтады бұл жерде неге жақсы әке шешеңе және туысқандарға қарым қатынас дейді себебі олармен туыстық қарым қатынасты үзу жамандық жасау оларға ең үлкен опасыздықтың түрі да адам мен адамның арасында болатын ең үлкен опасыздықтың түрі мысалға адам мен құдайдың арасындағы болатын ең үлкен опасыздық ол күпірлік себебі былай айтқанда бұл серік қосу ол не деген нәрсе адам өз құдайын тастап кетті былай айтқанда орысша айтқанда предатель дейді ғой өте ауыр сөз да анандай себебі құдайын ұмытып кетті тастап кетті оның жақсылығын бәрін жоққа шығарып жойып жіберді ал енді адам мен адам арасындағы болатын опасыздық ол бала мен әке шешенің арасында болған опасыздық яғни күпірлік болды шүкірсіздік деген мағынада яғни олардың қадірін білмеу осы ә, себепті пайғамбар саллаллаху ә, кімде кім әке шешесіне жақсы қарайтын болса дұғасы қабыл болады деген кімде кім туыс қарым қатынасты сақтайтын болса оның да дұғасы қабыл болады деген осы жерден шығады міне алла елшісінің оған алланың игілім сәлем болсын ә, мынадай бір сөзі бар жаңағы дұға құлшылықтың миы деген осыны бір ашып берсеңіз иә бұл жерде екі түрлі хадис келеді риуаятпен бірінші хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи айтады аддұға мухул ғибада дейді яғни жаңағы дұға құлшылықтың өзегі дейді екіншіден аддұға хуәл ғибада дейді дұға құлшылықтың өзі дейді өзегі емес өзі дәл өзі яғни теңейді құлшылық дұға тең екеуі осы нәрсе мағынада неге үйтіп келеді себебі алла тағала адамды жаратқандықтан адам әрдайым құдайға мұқтаж болуы тиіс және де дұға дегеніміз бұл ә, алла тағалаға деген иманның бір көрінісі ең ұлы көріністерінің бірі себебі біз не амал жасасақ та біз ә, алла тағала бізге қалауымызды берсе екен сондай тілекпен дұғамен істейміз ғой кез келген амалды сол себепті біз белгілі бір қасиетті уақытты іздейміз белгілі бір қасиетті мекенді іздейміз сол дұғамыз қабыл болу үшін бұл деген дұға деген ә, адамды аллаға қарай жетелейтін нәрсе яғни жүрегі алла тағалаға ұмтылу керек құлшыныспен дұға жасау керек құлшыныс деген жаңағы құлшылық деген сөзден шығады ғой осыны ұмытпау керек адам сол себепті пайғамбар саллаллаху айтқан дұға дұға деген құлшылықтың өзі бұдан асқан құлшылық жоқ яғни құлшылықтың көрінісі осы жерде адам құдайында мұқтаж екенін сезініп одан дұға тілеуі яғни оның құл екенін ә, мойындап тұрғанның көрінісі дейді да дұға жасау үшін адам баласы ә, мұқтаж болу шарт па мысалы мұқтаж болу шарт бұл жерде қалай қандай мағынада ә, жалпы жаңағы айтқандай кез келген адам құдайға мұқтаж ол оны түсінбеуі мүмкін мысалы оның оның өмірінде бәрі жақсы болуы мүмкін оған көрінеді ғой кейбір адам солай ойлайды менің өмірімде бәрі дұрыс осылай болу керек бірақ ол білмейді алда не күтіп тұр оны қандай қиындықтар күтіп тұр білмейді ғой алда дегеніміз осы өмірі ғана емес ә, қабір бар барзақ деген өмір бар иә қиямет күні бар елу мың жыл ұзақтығы одан кейін құдай келеді сұрауы бар есебі бар сол үшін адам мұқтаж ол былай айтқанда мұқтаж болу тиіс па шарт па деген сұрақтың өзі былай терең қарайтын болсақ ол шарт емес ол адамның өзінің болмысы сондай өзі ол мұқтаж мұқтаж ол мұқтаж емес деу мүмкін емес барша адамзат құдайға деген мұқтаждығы бар бірақ оны білмеуі мүмкін немесе мойындамауы мүмкін кейбіреулер бірақ та ол былай айтқанда өзінің болмысы адамның мұқтаж ол ол құл болғандықтан ол мұқтаж құдайына ал енді басқа мағынаны айтатын болсақ бір нәрсені қалау деген мағынада бір нәрсені қалау шарт па соны соған дұға қылу үшін немесе мұқтаж болу мысалы менде осы нәрселер жоқ деп есептеу э, шарт па деген мағынада ғой енді мұқтаж иә, иә. деген ә, ол мұқтаж емес оған мынандай нәрсе бар егер адамда бәрі бар болатын болса ол онда не үшін мұқтаж қандай дұғада мұқтаж осы бар нәрсесіне шүкір етуде мұқтаж ол осы нәрсесі жоғалып кетпес үшін мысалы олда бала шаға бар әйелі бар әке шешесі бар денсаулығы бәрі бар дүниесі бар тұратын жері бар ә, басында пәлесі жоқ ол не нәрседе мұқтаж осы жақсылықты сақтауда мұқтаж ба мұқтаж себебі оған бергенде оны сақтайтында алатында беретінде бір құдай бар сол себепті ол осы нәрседе мұқтаж сол себепті алла тағала айтады міне алла тағала айтты дейді маған шүкір етсеңдер мен сендерге қосып беремін дейді бұл жердегі нәрсе қосып беру бар нәрсені сақтаумен тең келеді бірге келеді дұрыс па егер бар нәрсеңді алып қойып басқа нәрсе беретін болса бұл қосып беру емес бұл бірдеңемен алмастырып беру ал қосып беру деген бар нәрсеңді сақтау және де одан артып беру сол себепті мына жердегі адам осы дұға ретінде келетін нәрсе алла тағала шүкір ету ол да дұға сол себепті біз көп қазақтар айтады шүкір шүкір деп ше ол өте жақсы нәрсе себебі алла тағала тек қана қосып бермей анау бар нәрсеңді сақтап қалады да одан кейін үстінен қосып береді екен бәрекелді енді мысалы ә, дұғаны негізінен қандай уақыттар жасаған абзал мысалы ә, міне керемет нәрсе бұл жерде дұғаның ә, жасалатын абзал уақыттар бар және де абзал мекендері бар уақыттарын айтатын болсақ алла тағала қасиетті етіп қойған уақыттары біріншіден жаңағы міне рамазан айы болғандықтан осы рамазан айын айтайық рамазан айы оның ішінде ауызашарда сәресінде Э, намаздарда түнгі намаздарда қылатын дұғалар э, осы жерде рамазан айында тағы да бір жасалатын қасиетті уақыт бар ол тағдыр түні немесе қадыр түні дейміз қадір түні дегеніміз тағдыр түні деген сөз бұған енді жеке тоқталатын шығармыз бұйырса иә тағы да бір уақыттар бар ә, түнгі үштен бір бөлігі соңғы үштен бір бөлігі себебі алла тағала адамдарға жақындайтын көрінеді хадис бойынша сол себепті кім ә, не нәрсеге мұқтаж менен дұға тілеңдер кімге қорғау керек қорғау берем кім ә, кешірім сұрайды кешірем деп алла тағала осылай келіп сұрайды екен сол себепті осы бір қасиетті уақыт болып саналады одан кейін таң намазының алдында деп айтылады құранда ә, яғни таң атпас бұрын олар тұрып құдайдан кешірім сұраушы еді дейді бұл өте қасиетті уақыт болып саналады одан кейін уақыт айтатын болсақ а, түндерден қадір түні күндерден арафа күні арафа күні ә, дұға қылған өте абзал болады сол себепті біз қарлыққа бара алмайтын адамдар біз осы жерде ораза ұстаймыз оразадан кейін дұға тілейміз ауызашарда иә осындай екі нәрсемен біздің дұғамыз қабыл болсын деп оразаның себебімен және де осы арафа күнінің себебімен ал арафада тұрған адамдар білесіздер күні кешке дейін күн атысынан түн батысына дейін құдайдан дұға қылады екен міне осы қасиетті уақыттар осындай дұға жасауға ұялу немесе ә, тәкаппарлану туралы не айтасыз жақсы сұрақ мына жерде көп адамдардың бір қатесі адамдар ә, дұға қылған кезде бір ұялады себебі оған лайықты емес екенін сезінеді кейбір дұғаны мысалы қалайды ғой бірақ ұялады бірдеңені сұрауға ұялмау керек құдайдан себебі алла тағала үлкен кіші нәрсе деген жоқ алла тағала бүкіл нәрсеге ә, құдіретті себебі ол алла тағала э, ең ұлық ә, ол құдай сол себепті еш нәрседен ұялмай дұға тілеу керек енді жаңағыдай әдептерді сақтап яғни иә сен ұяласың мен күнәм бар қалайша сұраймын деп сол себепті күнәң үшін алла тағаладан кешірім сұрайсың сен ұяласың алла тағала маған соншама нәрсені беріп жатыр тағы да қалай сұраймын одан оның үстіне сол үшін не істейміз біз жаңағы әдепте құдайға шүкір етеміз мадақтап айтамыз иә тағала шүкір сен бәрін бердің мен күнәһар екенімді де түсінемін мен ә, тілеп жатқан дұғама лайықты емес екенімді түсінемін бірақ сен ә, мен сұрады деп бермеші сен сен екенін ә, ескеріп берші деген дұға бар да кәдімгідей осындай бір себебі алла тағала шексіз мейірімі бар алла тағала өте бай алла тағала жомарт былай айтқанда кез келген нәрсені бере береді осымен дұға қылу керек та сол себепті ұялмаңыздар дұға қылыңыздар алла тағала әлбетте жауап береді оған яғни мысалы ә, алла тағаланың жаратушымыздың көркем есімдермен дұға жасаудың да үлкен кәдімгі несі бар ғой маңызы бар ғой енді иә иә осы дұға дұға мәселесінде бұл аятта келетін мәселе жаңағы оқылған бір аят алла тағала құранда айтады аузу биллахи ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون шынында алла тағала көркем есім сипаттар ғана тән яғни алла тағала жаман есім сипаттар жоқ тек қана көркем есім сипаттар бар сол себепті дейді оған осы есім сипаттармен дұға қылыңдар бұл жаңағы ә, айтылмай қалған әдептерден бірі сол себепті алла тағаладан осы есім сипаттармен дуа қылыңдар бұл өте үлкен мағына себебі адам мысалға құдайдан не қалайды соған лайықты тағаланың бір сезім сипаты бар мысалға кешірім қалай ма онда не тілейді е алла тағала менен кешірім мені кешірші сен мейірімдісің сен кешірушісің ә, тағы тағысын осындай дұғалар бар мысалы ғафур рахим рахман әл ғафу әл кәрим деген бәрі осыған келеді пайғамбар саллаллаху жасаған дұғаларды жаттап сол дұғалармен аллаға алақан жаюдың айырмашылықтары қандай мысалы артықшылықтары қандай бұның артықшылығы пайғамбардың артықшылығы неде болса дұғасының да артықшылығы сол жерде пайғамбар саллаллаху ең алланың сүйікті құлы және де ең білімді құлы біз енді мынау пайғамбар оқу білмеген жазу білмеген деп көп жерде келеді бірақ та мынандай нәрсе бар да алла тағаланың аяттары бар ғой аяттары деген былай айтқанда мұғжизалар сияқты аят мұғжизадан жоғары тұрады ә, пайғамбар саллаллаху құрандағы жазылған аяттарды оқи алмаса да көзбен оқып жүгіртіп ол алла тағаланың алланың жазылған аяттарын оқи алмайтын дейді ғалымдар аятуллахи мактуба дейді макруа дейді немесе жазылған не оқылатын аяттарды оқи алмайтын пайғамбар бірақ алла тағаланың жаратқан аяттарын оқи алатын дейді жаратқан аяттар деген не аят деген негізі бір ұлық бір мұғжиза ғой иә алла тағаланың жаратқан аяттарын оқи алатын яғни аспанға қарайтын жұлдызға қарайтын күнге қарайтын айға қарайтын сол себепті оны жақсы танып жақсы білетін дана болған сондай және де ә, оның тағы да бір ерекшелігі ол ең сүйікті пайғамбар ол өте сондай дана болған ол алла тағала оған не берген тілдік бір қасиет берген қысқа да нұсқа дұға тілейтін болған және қысқа да нұсқа сөйлей алатын болған қысқа бірақ терең мағыналы нәрселерді айта алатын болған сол себепті оның дұғалары дәл сондай қысқа болса да өте терең мағынаны енгізген ішіне жаңағы ә, айша анамызға айтқан дұғасы сияқты сол себепті пайғамбардың дұғаларын тілеген өте абзал себебі ә, алла тағала оның дұғасын біріншіне қайтармайтын және де сен тура сол пайғамбарымыздың саллаллаху алейhi дұғасын тілейтін болсаң онда алла тағала оны да қайтармайды және де ең абзал дұғалар сол пайғамбар саллаллаху білетін не тілейтін қалай тілейтін құдайдан қалай сұрау керек екенін біледі ең ә, жақсы білетін адам болған ғой жер бетінде пайғамбар саллаллаху алейхи енді дұғалар әрине әдетте әлбетте енді жаңағы араб тілінде ғой енді yeah. Иә. енді біз сол арабша білмей қаншама енді халқымыз енді білмейді ғой сол қазақша сұрауға бола ма алладан мысалы әрине өз тілінде сұрауға бола ма әрине бұл жерде біз шарттарды айтқан кезде араб тілінде болу деген шарт деп айтқан жоқпыз сол себептімен бұл шарт емес араб тілінде сұрау бұл пайғамбар ә, солай сұрағандықтан құранда сөйтіп дұғалар келетіндіктен абзал болып есептеледі бірақ шарт емес ә, кез келген тілде қазақша болсын басқа елдерде бар ғой мұсылмандар ә, американдықтар да бар олар өз тілінде сұрайды малазийцтер бар ол өз тілінде сұрайды деген сияқты кез келген адам өз тілінде сұраса жеткілікті бұл жердегі шарттардың бірі біз айтқан ықылас иә шын жүректен және де үмітті үзбей асықпай дұға қылу алла тағала жауап беретіндей сеніммен дұға қылу кез келген тілде дұға қылуға болады және де ә, пайғамбардың дұғасын қазақша не орысша өз тіліңде басқа тіліңде болсын сұрауға да болады оны ол да жақсы енді мына бағана айттық қой ә, <clears throat> ағайынды қарым, ә, э, туысқандық қарым қатынас туралы әңгіме айтып кеттік жалпы мынау ә, біреудің сыртынан дұға жасаудың ә, жақсы дұға жасаудың <clears throat> қайыры қандай мысалы салдары дейміз ба қайыры иә оның салдары қайыры оның қайтымы бар да әр дұғаның әр жақсылықтың қайтымы бар құдайдан деген осы өмірде де ә, болашақта да қияметте де екі дүниеде дегеніміз сол себепті бұл жерде хадистер келеді пайғамбар саллаллаху айтады кімде кім бауыры үшін сырттай дұға қылатын болса оған періштелер әмин саған да сол болсын деп дұға қылады екен ең қайыр осы ал біз білеміз жаңағы ә, періштелердің күнәсі жоқ қой дұрыс па періштелердің күнәсі жоқ ә, сол себепті олардың құдай мен олардың арасындағы бөгет жоқ дұғаларына сол себепті олардың дұғалары қабыл болады сол себепті бұл сырттай бауырыңа жасаған дұғаның хайыры сода сен үшін періштелер дұға қылады екен пәк таза күнәсіз дұғалар қайтарылмайтынына алланың жаратылысы сен үшін дұға қылады екен дәл сол не тіледің сонымен дейді бірақ та ол ықыласпен шығу керек міне хайыр осы жерде алла тағала одан кейін саған не қалайсың соны береді екен бұл ықыластың бір көрінісінің ә, бірі сол себепті сол себепті де біз енді өтініп жатамыз әдетте енді ә, маған да бір ә, дұға жасап қойыңызшы деген бір өтініштер айтылып жатады ә, әдетте осындай өтініштер кімге айтылады енді мысалы енді бізде андай ә, түсінік бар ғой осы адам осы бір құдайға жақын адам ау осы дұға тілесе дұғасы қабыл болады деген ол жақсы дұрыс түсінік бірақ та біз мұсылмандар бір бірімізге бауыр болғандықтан бір біріміздің ә, э, қиналып жатқан жағдайымызды көрсек ол жеткізбейміз бұндай нәрсеге мен маған дұға қылып қойшы деген нәрсеге жеткізбей ақ соны дұға тілеуге тырысамыз негізі мұсылманның қасиеті сондай болу керек ә, ал енді біреуден маған мен үшін дұға қылшы деу ә, харам ба харам емес па харам емес болады ол бірақ абзал емес ә, неге десеңіздер ол жерде пайғамбар бір хадисте келеді ә, бәкір мен омарға айтады осындай бір уейс деген адам бар анасына қатты жақсы қарым қатынаста жақсы қарайды егер де ол келетін болса алладан дұға қылсын деп тілеңдер дейді содан дейді осы міне пайғамбар көрсетіп кеткен бір ақ адам бар осындай басқа ешкімге ондайды насихаттамаған айтпаған неге себебі алла тағала құранда былай дейді ә, адам мұқтаж болып бір қиналған кезде басына пәле төнген кезде оған оның дұғасына жауап беретін құдайдан басқа кім дейді демек алла тағала мұқтаж адамға жауап береді екен ал енді сен мұқтажсың ба сен тіле дейді бір ғалымға келіп біреу айтқан ғой мен үшін дұға қылшы дейді сонда ол айтады сен мұқтажсың ғой сен дұға қылсайшы дейді себебі алла тағала саған жауап береді маған емес себебі алла тағала құранда былай деді ғой дейді да жаңағы аятты оқып береді сол себепті мұқтаж болсаңыздар ең абзалы өзіңіз дұға қылған абзал себебі алла тағала уәде етіп қойған дұғасына мен жауап беремін деп мұқтаждың дұғасына жауап беремін деп тілесең алладан тіле дейміз ғой иә yeah. яғни ортаға біреуді салуға болмайды дейсіз ғой кәдімгі yeah. Иә. бір сөзбен айтқан кезде сол абзал иә әрине өтініш айтқан дұрыс бірақ енді мүмкіндігінше өз жасаған дұрыс және өзгені бір ә, бір серік қосқандай болмай ақ қойсын иә иә серік қосқандай болмай ақ қойсын деп иә. осындай бір қауіптер бар ғой енді бір шектен иә. шығып кетуіміз мүмкін мысалы бір иә. ә, шекарадан өтіп кетуіміз ар жағынан өтіп кетуіміз мүмкін өте дұрыс сол шекарадан өтіп кетпес үшін жаңағы уэйс деген табиғин ол пайғамбардың кезінде өмір сүрген бірақ пайғамбарға келе алмаған себебі анасы қатты ауыратын болған соған қарайласқан пайғамбарға келіп сахаба болып үлгермеген сол себепті ә, бірақ пайғамбар оны білген алла тағала ол туралы пайғамбарға хабар жеткізген ойлаңыздаршы не деген адам оның қасиеті неде анасына өте жақсы қараған тастамаған пайғамбар келді деп те тастамаған ғой анасын сөйтеді дағы анасы қайтыс болғаннан кейін қажылыққа келеді келсе пайғамбар саллаллаху қайтыс болып кеткен ол кезде омар мен әбу бәкір ә, э, пайғамбардың өсиетінен кейін өмір бойы осылай іздеп келген ғой жаңағы кісіні Еменнен бір адам келеді деген ғой пайғамбар аты уэйс деген анасына жақсы қараған ә, алапес аурумен ауырған бірақ дұға қылған алла тағала оның дұғасын қабыл етіп емін берген бірақ арқасында жауырынында тиынның көлеміндей ғана жер қалып қойған дейді дақ қалған дақ қалған сол келетін болса содан ә, құдайдан дұға қылсын деп тілеңдер дейді олар еменнен келетін адамдар ә, адамдарды іздейді сұрайды келді ма жоқ дейді келді ма жоқ дейді жыл сайын сұрайды бір күні келді ма осындай адам бар ма араларында десе иә бар дейді ана жақта біздің киім кешегімізді қарайласып жатыр дейді сол жаққа барсаңдар табасыңдар дейді абубәкір омар барады сол кезде сұрайды «Ә, ойс деген адам сенсің ба дейді иә менмін дейді сенің анаң бар еді жақсы қараушы едің ғой иә дейді сенің осындай ауруың бар еді алла тағала дұға қылып едің жазып жіберді иә дейді иә дейді бәрін сипатын анықтағаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи осындай бір өсиет жасап еді бізге бізге дұға қылшы дейді жақсы істендерге дұға қылайын дейді де дұға қылады тозақ отынан сақтасын деп одан кейін бірақ айтады бір шартпен ешкімге мен туралы айтпаңдар дейді бірақ бұл хадисті басқа да адамдар естіген әубәкір мен омардың осындай адамды іздеп жүрген басқа адамдар да біледі көрген қанша жыл бойы сол кезде басқалар естіп келмей ма осы кісіні іздеп сол кезде бұл кісі не істейді бұл кісі алады да осындай фитнадан сақтану үшін ә, сыртқа шығып кетеді екен да құдайдан дұға қылады екен алла тағала мені алып кетші деп себебі адамдар көп болып аллаға емес бұл иә, адам келе иә, бастайды иә. бұл адамның алла тағаланың білген ғой қандай адам екенін сен де бұған келіп дұға тілей беретін болса ол алла тағала білген бұл андай нәрсеге кетіп қалмайтынын сол себеп пайғамбарға оны хабар етіп осы абу бәкір мен омардың э, дәрежесін жоғарылату үшін э, осындай дұға қылсын деп айтқан міне осы себепті біз э, әдетке салмауымыз керек қиындық түссе басқа біреуге жүгіріп барып осы әулие адам екен ау мен үшін дұға қылып жүрсіз деп әдет болып қалмау керек оны бәсекелді енді ә, мана айтып кеттік ә, дұға жасау, жасайтын уақыттарды дұға қабыл болатын уақыттарды ә, абзал уақыттарды айтып кеттік соны бір тағы бір толықтырып кетсеңіз мысалы жаңағы жауын жауған кезде жасалатындығы бар мысалы тағы да бір осындай нелер бар ғой жаңағы тауық шақырғанда ма есек ақырғанда ма мысалы иә. сондай бір ә, нелер бар еді ғой иә жаңағы уақыттарының бірі енді көбісін айтып кеттік кейбіреулер мүмкін есімізде жоқ шығар жаңа еске салып жатырсыз жаңбыр жауған кездегі қылатын дұға қабыл болады екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзі жаңбыр жауған кезде жауын жауған кезде ә, далаға шығып кішкене жүретін болған жауынның астында не деген кезде ә, ол алла тағаланың мейірімі ғой бұл жауын деген мен осы алла тағаланың мейірімін қалаймын деп жауынның астында жүретін болған ә, алла тағала құранда былай айтады ғой ол сондай құдай дейді ә, өзінің рахметінің алдында келмес бұрын жел жібереді дейді не деген мағына түсініксіз бе яғни жақсы хабар ретінде жел жіберемін дейді мейірімнің алдында бұл мейірімі деген ғалымдар айтады жаңбыр деген сөз жауын яғни бірінші жел келеді білеміз ғой енді өзімізде иә, иә. бірінші жел келеді дауыл тұрады одан кейін бұлт келеді жауын жауады сол себепті бұл алла тағала мейірім деп атап қойған да оны жауынды осындай бір уақыт бар одан кейін ә, енді уақыттарды айтып кеттік қой рамазан иә, иә. тағдыр иә оларды айтып кеттік енді ә, кімдердің дұғасы қабыл болады дұға қабыл болатын адамдар мысалы адамдар бар белгілі бір адамдар бар пайғамбар салам оларды хадисінде айтып кеткен үш түрлі адамды айтып кеткен хадисте ә, әке шешенің балаға деген дұғасы қабыл болады дейді екінші ә, сапардағы адамның дұғасы қабыл болады дейді үшінші бір мазлум адамның дұғасы қабыл болады мазлум деген біреу оған қиянат жасаса залымдық жасаса сондай адамның дұғасы қабыл болады екен енді былай қарайтын болсақ әке шешенің дұғасын біраз көп айтып кеттік енді сапардағы адамның дұғасын айтатын болсақ оның да дұғасы қабыл болады бағанағы хадисте бар ғой сапардағы адам бірақ арам нәрселер істеген оған алла тағала қалай жауап береді демекші кез келген сапардағы адамға емес сапардағы адам өзі күнәдан алшақ болу керек және де үшінші біреу біреуге қиянат жасайтын болса оған қарсы жасалған осындай адамның дұғасы қайтарылмайды деген. және де оған қарсы ғана емес біз көбінесе сондай мағынада түсінеміз ғой сол адамның соға сол адамға деген дұғасы қайтарылмайды деп түсіну керекпіз егер жамандық тілеп дұға қылса әділдікпен онда ол қайтарылмайды не, не, немесе жақсылықпен қылып дұға қылатын болса ол да қайтарылмайды оған дәлел қандай пайғамбар саллаллаху меккеде тұрған кезде ә, таиф қаласына барады ғой соңғы бір үміті таиф қаласында болады сол халқында болады бірақ жаман ақпарат ол туралы өсек жаман өтіріктер одан бұрын сол қалаға жетіп бармай ма пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келген кезде адамдар балдарына тас беріп пайғамбарға тас атқызып саллаллаху сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху не дейді қанталап ә, еліне қайтады жибрил алейхисалам аспанда бұның бәрі көріп отыр алла тағала көріп тұр періштелер періштелер біліп жатыр бәрін сол кезде алла тағала періштесін жібереді екі періштесін жибрил алейхисаламмен тауға жауапты таудың періштесін жібереді екен сонда жибрил айтады екен ей пайғамбар қаласаң дейді жаңағы халықты мына періште екі таумен алады да жоқ қылып жойып жібереді қаласаң дейді сонда пайғамбар не дейді мазлұм ғой ол пайғамбар пайғамбарлықтың дұғасы бір бөлек бұл жерде ол мазлум болып тұр оған зұлымдық жасады зұлымдық көріп жатыр ол оларға қарсы дұға жасаса қабыл болады жаңағы періште ол таумен жойып жібереді бірақ ол қандай дұға жасады и алла тағала ол айтады жоқ мен оны қаламаймын дейді не қалаймын деді қандай дұға болды мен бұлардың ұрпақтарынан сондай бір халық шықсын деп үміт етемін алла тағала серік қоспайтын аллаға ғана құлшылық жасайтын иә міне дұғаның қабыл болуының көрінісі осында зұлымдық көрген адамның міндетті түрде барып сол адамға қарсы дұға жасау шарт емес яғни кей кезде керісінше жомарттық танытып мәрттік танытып иә сол адамға қарсы емес сол адамға лайықты мұсылман болса әр мұсылман өзі негізі жақсылыққа лайықты біз мұсылмандарға жақсылық тілеуіміз керек сол мұсылман жамандық жасады ма сол жамандық жасамаса екен содан тыйылса екен деп дұға қылсақ қабыл болады екен онда алла разы болсын бүгінгі әңгімеңіз үшін мынау ғибратты әңгімеңіз үшін ә, пайдалы әңгімеңіз үшін сізге алла разы болсын дейміз алла сауаптан жазсын сіздерге ісіңізге береке берсін әмин айтқаныңыз келсін сіздерге де көп көп рахмет осылай шақырып жатқандарыңызға құрметті көрермен осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды бүгін студиямызда қонақта болған исламтанушы ернар шалғымбаев мырза келесі жұмада жүздескенше ағайын